रमाइलो छ हेर्नु न होइन के भन्न खोजिरहेको भने हाम्रो नेपाली पिक्चर थियो भने हामी नेपाली टेक्निसियनहरू नेपाली कलाकारहरू थियौँ भने चाहिँ यो अवसर चाहिँ एकदमै मिस एकदमै मिस गरेको अवसर हो मैले एकदम मैले चाहिँ सोचेँ अब अर्को नेक्स्ट प्रोजेक्ट अर्को नेपाली फिल्म चाहिँ यो ठाउँमा लिएर आउन पर्छ यो ठाउँमा यस्तो हिउँ पाइयो भने त वाउ यो विश्वले नै हेर्छ यो सुन्दर देश नेपाल हाम्रो

लागि रुबा तमाङ ए कति वर्ष हुनुभयो बयासी कति भयो यहाँ आएको अठार वर्ष जस्तो भयो ए पहिला कस्तो थियो कुरी पहिला उस्तै थियो गाडी आएको थिएन हिँडेर बोक्नुपर्ने तपाईँहरू गाडी नआउँदैदेखि आएर बस्नु भएको त्यो बेलामा पनि होटल थियो दुईजनाको थियो उनीहरू सबै पछि भन्नु यहाँ त अब त सबै आउँछ इन्डियन आउँछ चाइना हुने आउँछ अब पहिला भेडी गर्थ्यो भैँसी गर्थ्यो गाई गर्थ्यो भेडा गर्थ्यो चौरी चौरी पनि थियो अहिले चाहिँ चौरी छैन यहाँ अहिले उन्नत त गएको छैन कि हिउँमा के खानु तल जान्छ तल तल तातोमा घाँसमा ल्याएको अनि फेरि कहिलेबाट ल्याउने असारमा असारमा त ल्याउने असारमा चाहिँ ल्याउँछ असारमा सब आइपुग्छ बस्छ कि अब यो जग्गा नै अहिले यो रोड आएपछि होटेल भएपछि मात्र हो पहिला त कहाँ बेच्नु आफ्नो बस्ने खाने त्यो बेला मान्छेहरू आउँथेन यहाँ कालिम्पोङमा आउँछ बास बस्छ होला नि सबै बास बस्छ नि त्यो बेला तपाईँहरूले ऊ राख्नु भएको थिएन खानेकुराहरू बेच्नु बेच्नुहुन्थेन त्यो बेलामा त्यस्तै खान्थ्यो कुखुरा बेलामा आफूले कुखुरा अनि आमाले कहिले बिहा गर्नुभएको मैले हजुर तेह्र सालमा सात आठवटा छोरी छ छोरा छ नाति छ छोरा कतिजना छोरा चार भाइ जन्मेकोमा एक भाइ हो अहिले नातिहरू दुई भाइ छोरी कति सातवटा छोरी सातवटा छ छ अनि बा चाहिँ बा बिज्यो अहिले तेह्र वर्ष जस्तो भयो बित्यो ए पहिला पहिला यहाँ बाले होटल चलाउनुहुन्थ्यो बाले होटल चलेन हामीले चौरी पाल्यो चौरी पारेर उयो कालिम्पोङ चौक पल्लोपट्टितिर दानसुको यहाँतिर सबै चौरी चलाउँछु कि खिर बनाउने घिउ निकाल्ने घोकमा पार्नुपर्ने अन्त पेल्नुपर्ने ढुङ्गा राखेर पेल्नुपर्ने सोह्रवटा पालेको थिएँ मैले डिम्जु अहिले पनि छ छैन बिक्री गऱ्यो सकेन नि त अनि सोह्र सोह्रलाई घाँस कहाँबाट ल्याउनु थियो घाँस त अब अहिले हिउँदोमा होइन बर्खामा त अब चर्छ सबै भन्छ नि घाँस खसुर भन्छ त्यो बेलामा त सस्तो थियो कि एक धानी घिउको दुई सय छिर्बीको त्यस्तै तिन सय चार सय त्यस्तै हुन्थ्यो त्यो बेलाको त्यो बेला त सस्तो बेला अब एक दिनमा त अब बेलुका बिहानको दुध एक धानी दुई धानी हिउँदो लागि त तल तातोमा लानु पऱ्यो चौरीलाई घाँस हुँदैन यति हिउँमा खानु केही छैन अब यो माघ दिन सब भट्टाभट दिउँछ चौरी ए अनि तल कहाँसम्म लानुहुन्थ्यो तल त अब तातोमा खड्कामा तल तल गैरी पुऱ्याउँछ अन्त नामथली पुऱ्याउँछ दुःख त के दुःख झर्न थालेछ सुखपाथी आन्न सुख धार्ने सुखमान घिउ सुकुप पाथी आन्न त एक रुपियाँको चार आउँथ्यो सुकु सुकुमाना घिउ सुको धार्ने मासु अब एक रुपियाँको चार धार्ने मासु आयो त्यो बेलामा ए दसैँ मान्थ्यो चार धार्ने घिउ त्यो मासु कसले खान्छ एक रुपियाँको चार धार्ने आउँथ्यो मासु कि त्यस्तो लभ त उहिले जानेको छैन हामीले त अहिले पनि लभ भन्दैछ उहिले त अब बिहा गर्छ नि बा मागेर माइती माउले माग्छ सगुन लिएर अन्त बिहा गर्छ खोइ भागौँ कि भएको हामीले त भागेन सबैको माग्न आउँछ कि हाम्रो तामाङको सगुन लिएर आउँछ सोली डोली भन्छ बिहा गर्दा त अब हाम्रो लामा ल्याउँछ अन्त आर्दम चर्दम गर्छ पनि चाहिन्छ घाम भयो घानसुङ सबै चाहिन्छ बिहा गर्दा अनि बिहा गर्दा कस्तो ब्याउले नयाँ लुगा दिन्छ ब्याउले नयाँ लुगा लाउँछ कस्तो लुगा दौरा सुरल हामीलाई साडी चोलो त्यस्तो हो पहिलाको थियो गहना चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो गाना चेप्टे गाना हुन्थ्यो कि सुन सिग्री कसुरले दिन्थ्यो बुवाहरूलाई छ डम्फु बजायो भने त अहिले पनि बिहामा हाम्रो डम्फु चाहिन्छ डम्फु चाहिन्छ टुङ्गा चाहिन्छ मिलेन भने भागै दिँदैन ठगी टुङ्गा भेन्डी गीतला बैसमा खेल Hallelujah. राम जस्तो बेलैमा र त हाम्रो अहिले गाडी गयो कस्तो लागिरहेछ त राम्रो छ नि त गाडी गयो अब हामी जान पायो नि त ओहो

तपाईँहरूलाई हिउँ एकतासी देउसी देखाउन चाहियो हिउँ हिउँ परिरहेछ है अब मोबाइल मोबाइलभरि पऱ्यो तर यताबाट हाम्रो बाबु राम सरले भिडियो गर्दै आउनुभएको छ उहाँले हामीले सुटिङ गरेको ठाउँ यो हो यतापट्टि हिउँ थिएन आज पुरै हिउँमय भइरहेको छ अनि हाम्रो देख्ने हुनुहुन्छ हिजो कस्तो थियो आज कस्तो थियो भन्ने कुरो हाम्रो क्यामेरामा छँदैछ हामी उता देख्न सक्छौँ हामी कालिम्चोक माता भर्खरै हिउँ परिरहेको थियो अहिले भर्खरै हिउँ बन्द भएको छ त्यहाँ भन्न अब एकैछिनमा कतिखेर हिउँ पर्ने कतिखेर बन्द हुने क्रम एकदम जारी छ हामी त्यही कारणले गर्दा हामी सुटिङ नगरेर यो लोकेसनलाई मिस गरेर हामी यहाँबाट फर्किनुपर्ने अवस्था भइरहेको छ हामी यहाँ पनि थियौँ भने गोविन्दजी मेरो भनाइ चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा विदेशी एउटा एल्बम थियो हिन्दी सङ्गको त्यो एल्बम सुटिङको लागि चाहिँ यहाँ आएको थियौँ होइन उनीहरूलाई चाहिँ यो बाटो पनि एकदम अप्ठ्यारो अब आउनलाई गाह्रो भयो एकदम टेन्सन मानिराखेको थियो अनि यो ठाउँमा आएर चाहिँ यस्तो बित्ति हिउँ पऱ्यो लकले पनि साथ दियो मौसमले पनि साथ दियो हामीलाई होइन हिजो दिनभरि सुटिङ गऱ्यौँ अनि आज बेसकन हिउँ पनि पऱ्यो उनीहरूले भनेको जस्तो हिउँ पनि पायो तर मैले चाहिँ के भन्न खोजिरहेको भने हाम्रो नेपाली पिक्चर थियो भने हामी नेपाली टेक्निसियनहरू नेपाली कलाकारहरू थियौँ भने चाहिँ यो अवसर चाहिँ एकदमै मिस एकदमै मिस गरेको अवसर हो मैले एकदम मैले चाहिँ सोचेँ अब अर्को नेक्स्ट प्रोजेक्ट अर्को नेपाली फिल्म चाहिँ यो ठाउँमा लिएर आउन पर्छ यो ठाउँमा यस्तो हिउँ पाइयो भने त वाउ यो विश्वले नै हेर्छ यो सुन्दर देश नेपाल हाम्रो हामी नेपाली हामीलाई गर्व छ हस् धन्यवाद